大家好，我是陈老师，欢迎收看我们这一个月丁卯月的流月运势解析。开始前，各位请先记得帮老师按个什么按个订阅，然后订阅老师的频道，这样能老师在每一个月一开始的时候跟您报告的流月解析，掌握你的这个月的运势，这是你就可以收到通知啦。来，这个月份我们讲流月解析之前，各位请看看老师身后哈，这位尊神，这位尊神是哪一位尊神呢？ 这位尊神就是我们五路财神赵公明、赵元帅，那这个赵元帅就是为我们我们所说的财神爷了。所以各位不妨哦，这个月看老师的影像之外，还记得刚才财神爷来祈求一个保佑、跟平安，那财神爷会感受到你通知，会给你保佑的。好，接下来开始我们这个月的流月决心，第一个就是我们属老鼠的朋友啦。属老鼠的朋友，各位。 要记得，这个月是你的无理之行。什么是无理之行呢？就是你容易会跟别人有观念上的差别哦，所以说容易到什么纠纷跟口角。所以说，老师要建议你，在这个丁卯月的时候，要凡事与他人相处上要多让一点，先听听别人的看法，而不是先要反驳。当你一反驳，就变什么对战？一旦对战，没有人想要输，每个人都想当赢家，哪有那么多赢家呢？ 对不对？所以是说，这个月份我们要多礼让，多倾听，那事情才能够事缓则圆。不要真的一时的口快，对你很不利，很不利的哦。财运部分，这个月属老鼠部分属于中平的。那现在努力，都会在未来好会有开花结果的。接下来我们属牛的朋友，属牛的朋友这个月要注意什么呢？是你的身体健康啦。 这个月属牛的朋友容易昏昏沉沉、心不在焉，所以是说很容易做什么？会有一些碰碰撞撞、跌跌撞撞的，或是你的气管啊容易咳嗽、打喷嚏、感冒。所以是说这个月属牛的朋友要注意什么呢？充足的睡眠，好的睡眠就有好的精神。好，那财运部分会有一些小破财了，所以说属牛的朋友不妨。 在你这个月的时候哦，我们到便利商店去购物的时候，哎，我们可以把我们的零钱投给我们的什么呢？捐款箱，这样不但积功德，又能够防破财哦。接下来我们看看属虎的，属虎的朋友，这个月这是个春风得意的一个月呀，做事都会比较顺遂哦，财运也很不错，但要小心，这个月食欲大开呀，所以是说在吃的部分要量力而为。 不要一次心情好吃太多，这样子你的体重也会失控哦。接下来是属兔的朋友，属兔的朋友这个月要注意喽，这个月是你的本命月，本命月是容易占什么呢？容易觉得心思想上容易卡住，而且常常容易觉得睡不饱，花钱也不知道花到哪里去了。那这个时候老师建议你下载一个什么呢？从这个月培养起你的记账的习惯。 下载一个记账的 APP，啊，那把每一笔消费，无论是什么，再小买一碗卤肉饭，大一点的，还买一个买一件衣服，哦，或者把车拿去保养，或是买一些玩具，都记得要仔仔细细的把每一笔钱都要登记下来，不然钱，这一天花两百，明天多花五百，一不小心这个月就变成月光族了。花钱成为习惯，以后要怎么聚财呢？ 接下来我们来看看，好，我们的属龙的朋友，属龙的朋友，这个月贵人月，这个月属龙的朋友呢，你遇到任何问题啊，都可以多问问他人啊，比如说，哎，我今天这个事情，哎，我觉得自己可以处理好，但是我总觉得哪里不够圆满，没关系，多问一下啊，比你我们的周遭的朋友啊，或者是同事，或是长官都可以。为什么？因为当你一问的时候，原本你只想到一种解决方法。 但是呢，你的贵人也会让你想到很多种解决方法，而且找出来的解决方法是对你解决你这个事情是最好的方法。哦，而且你在这个地方，人家也觉得你是一个很虚心啊，很愿意请教的人。那你无形之间，你会为自己建立起来未来所需要用到的贵人运啦。那在这个月，哦，属龙的朋友，你的财运属于平平的，但是容易把钱花在吃东西上面，要注意哦。 接下来我们看属蛇的朋友，属蛇的朋友这个月渐入了佳境了，啊，渐入佳境了。上个月份，啊，我们的寅月、正月的时候，属蛇的朋友是比较辛苦的，那在这个月，属蛇朋友渐入佳境，所以说什么呢？这个月你可以好好努力，把你想到做的事情可以开始慢慢的做实践了，不要急，一步一步来，稳扎稳打，踏踏实实。 那这个月啊，你想多赚点钱，你可以斟酌一下你自己的专长哦，可以不妨做些小副业，比如说拍卖啦，啊或者直播啊等等的，或许可以带来一小笔的财富。健康方面，属蛇的朋友这个月可能会有点心悸哦，心脏蹦不丢，要注意啊。我们运动要要有适量的运动，哦，不要让自己一下负担太大喽。再看我们属马的朋友，属马朋友，我们知道岁次己亥年，他就是一个人生胜利组。 在我们的流月丁卯月上，一样运势强强棍，做什么事情都可以迎刃而解。如果你想要发展的这个月，要努力的去实践它哦，不然你会把你的好运白白的浪费掉了。接下来我们来看属羊的朋友，属羊的朋友，我们在讲我们流月流年的时候就讲过哦，今年它属于空亡的年份，但是这个月上我们会受到太岁的加持。 运势就开始有点起色啦。把握好这个月的正能量，勇敢的跨出去，不要把自己吓死了自己，你就可以获得不错的收获。但是要记得，把持一个原则，不要太冒险，不要做高杠杆。哦，有些事情我们有一分的实力做一分的事情，一分的把握做一分的事情，千万不要我们赌一个机会，这样机会不会站在你这边，机会就站在什么呢？稳扎稳打的人上面。 接下来我们看属猴的朋友，属猴的朋友这个月比较辛苦一点，但这个月的辛劳是为日后我们的丰收。虽然有时候很难打起精神，会觉得啊刚过完年没多久啊，或者啊现在也不错啊，稳稳定定就好啊，也没关系，我们慢慢来，长长记忆嘛。千万不要这么想，属猴的朋友，你的你下半年，也就是年中以后，端午节以后的运势的多旺，就要看你现在多努力。 哦，基础要打得好，我们百百丈高楼才能盖得起。你如果基础不好，时运来了你也只能盖平房，那不是很可惜吗？哦，所以这个月属猴的朋友要一鼓作气，努力向前，不怕辛劳，把该做的事情努力的去奋斗，年终以后你就会很有成就了。下来我们属鸡的朋友，属鸡的朋友这个月份要安分守己啦。为什么？这个月份属于属鸡的朋友的破月。 那破月的时候呢，你思想容易卡住，或容易偏激，或容易不安。没关系，我们这个月属鸡的朋友求什么呢？求稳定，先能够稳定，我们再求发展。如果有空余的时间，不要怕自己什么做什么还没做，一直很焦虑。有空的时间，我们看看书，去进修一下。哦，我们有能力的，我们去多学一些技术；或者是我们钱可能不是很充足的，我们可以图书馆去进修我们要该进修的一些专业知识。 这样，时来运转的时候，你才有这些本事去争取你所要的成果。哦，非常注意哦。接下来，属狗的朋友，属狗朋友这个月心里容易觉得怎么样？很躁动，心里觉得，哎呀，我一定要做什么，我一定要做什么，等不及了。好，有一些规划，你是等不及想去做，这个很好哦，这个是非常好的。人生就是要积极，积极奋斗的人才能够有成功的第一张门票。 但是呢，要记得老师讲的，你要谋定而后动，三思而后行，不是走一步算一步，千万要记得。所有的朋友，你有这么好的能量，可是我们要把它做成稳定的能量，而不是到处散发能量，这个非常重要哦。财运部分哦，要记得不要什么呢？不要去临时性的花费，所有钱你都必须先规划好再去花。 不然你今天东看一个就想买一个，东看一个这个应该要买，你的钱就容易守不住，钱守不住，当你要真的要做什么事情的时候，那你也没有弹药了嘛，对不对？人家说大军未动，粮草先行，属狗的朋友你要特别注意这件事情。接下来我们讲到属猪的朋友，属猪的朋友，我们知道今年它是太岁年，但是在这个月份上啊，我们属猪的朋友是平安月，但是。 也是他的懒善月，这个月就是懒到什么都不想动，人的话，他连班跟学都不想上了。哎，这个就是这个月属猪的朋友一些很大的一个罩门。但是要记得，如果属猪的朋友这一片都是这样的状况之下，那你是可以战胜自己的惰性，努力奋斗的人，那你是不是可以鹤立鸡群呢？你是不是就可以战胜你的同才，然后去取得？ 别人所取得不了的成就呢？机会是给予积极的人去去取得的。你心态积极，机会就在你身上。以上是我们的丁卯月的十二生肖的流月解析。记得啊，要在老师这边要去订阅，订阅之后，老师每个月推出的，无论是新影片，或者是你的每个月份一定会推出的流月解析，你才能够收到。 正所谓天时地利人和，你有人和就是你自己的心态。老师给你天时，接下来你就三分天下有其二。我是陈老师，我们下次见。